Ano? I rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may masasalang tema, lingwahe, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may masasalang tema, Lingway, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. At abang mas bukay niyan, agod do ro laos kit na sarat niya, ungin, hamis nga les sa memay namin. Nangalik nga nga lumo na bagda, kaya mutap mo tirat, higip sa titira, o tinamargo nga. atau masbuk mainim Naguduro Lausik na sa kawin Halik na las sa namin namin Nangalik na ngalog muna Bunda kaya butak mo Digip sa kakara Oto na Ang programang nito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May mani mga sisilang tema, lingwa ay tarasan, sexual whore o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang programa

ng mga kalasang sexual horror o duda na nilangkop sa bata. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay nung bulang ang kailangan. May money, may masiselang-silang, lingwahe, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. At abang mas ang programa nito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan may mani may masilang tema, lingway, karasan, sexual horror o duga na hindi sa mga bata. Ang programa nito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan may mani may masilang tema, lingway, karasan, sexual horror o duga buhay at gabay ng bulang ang kailangan. May manimalas silang tema, lingway, karasan, sexual form o dugat na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may masasalang tema, lingway, karasan, sexual whore o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may masasalang tema, lingwahe, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. At abang mas bukay niyan, agod o rohlaw, na sarak niya, hungin, hamis nga les sa may minamya. Nangalik nga nga lumunya, bagta, iya, mutap mo, tirat, hindi, sa titira, o, tingamargo nga. Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may masasilang tema, lingwahe, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang linggo lang ang kailangan. May mani mga silang tema, lingway, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang programa na ito ay rated as PG, striktong patubay at kapanunggo lang ang kailangan. May mani mga silang tema, lingway, karasan, sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata. Ang programa ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng gulang ang kailangan. May money, may mga silang tema, lingwa ay tarasang sexual horror o duga na hindi angkop sa mga bata.